Mais bon, まーちゃんまーちゃんおはよう ハマってるハマってるハマってるハマってるダウンジャケットある んな時はこの黒ウールン茶ですっきりこの黒ウールン茶は大丈夫そやねあっち まじまじこれはまじ熱いわやっぱいただきます ちょっと朝からこのは重いねちょっとね、朝からちょっとうまいんだけど 누나가요런거成人の日かえー、じゃあここで新成人の皆さんに、えー、僕からですね曲を送りたいと思います聴いてください新成人僕が 生まれて20年経ちました楽しかったこと悲しかったこといろいろあったけどこの日をこの日をこの日を迎える ことができましたいつも支えてくれたお父さん優しく優しく包んでくれたお母さん ありがとうありがとう僕は今日大人になりましたありがとうありがとうここまで育ててくれて本当に感謝しています Thank you.